Immer mehr Menschen leiden unter umweltbedingtem Zellstress. Elektrosmog ist gefährlich und kann Menschen krank machen. Dies bestätigt die WHO und die EU. Ich bin Peter Andres. Wir haben eine Lösung für dieses Problem. Auf der Basis der informationsmedizinischen Raumfahrt haben wir den VitaChip entwickelt. Der VitaChip harmonisiert die schädlichen Strahlungen und vitalisiert Ihre Körperzellen. Informieren Sie sich über wissenschaftliche Studien auf unserer Webseite oder auf YouTube.